Esquerra Unida. Gràcies, senyor president. Bé, la indústria d'extracció i elaboració del marbre té una importància transcendental per a la comarca del Vinalopó mitjà. Més del 70% de les famílies de localitats com ara Novelda, Montfort, l'Alguenya, la Romana, el Pinós i Monòvea en depenen de forma directa o indirectament. Són més de 50.000 50 habitants i 15.000 o prop de 15.000 llocs de treball eh, en un sector que ha estat fortament castigat per la crisi i que eh, ha estat castigat també per una gran quantitat d'expedients de regulació d'ocupació i de tancaments d'empreses. No? Bé, aquesta situació s'ha agreujat moltíssim. i vull recordar que l'any 2009 ja vam tindre ocasió de debatre així una proposició de llei al respecte en la que es demanava una sèrie de coses que ara trataré de, de recordar, una proposició de llei que presentàvem nosaltres, juntament a una altra proposició de llei que presentava el grup Compromís amb una proposta d'acord molt semblant, i que finalment va ser aprovada perquè tant un grup com l'altre vam acceptar una esmena que era la idèntica que plantejava el, el, el, el Partit Popular en el sentit de eh, instar a establir una denominació d'origen de la pedra natural, que la denominació d'origen sols poguera utilitzar-se en, en, en pedres procedents de les pedreres de, de, eh, del, del propi territori valencià i en factories d'aquest territori i que d'aquesta manera també es posaran en marxa mesures per a divulgar les qualitats de la, de la pedra. No? Bé, això va ser, insistís, que el 20 d'octubre de 2009 es trobem a mitjans del mes, mitjans no, pràcticament finals de mes de maig de 2013, és dir, pràcticament han, ha passat eh, quasi, quasi 4 anys, eh? poc, poc falta ja, i en aquests 4 anys la situació dels territoris i, de la, i concretament del tema del marbre, del sector del marbre al Vinalopó mitjà, no ha fet més que agreujar-se de forma cada vegada més intensa. Bé, feia, fa molt poquet en la premsa podíem llegir notícies com aquesta, la tassa d'atur en el punt mitjà frega ja el 33% i és la més alta del País Valencià. Això és una notícia de primers de desembre, però eh, segons l'Arquesta de població activa del primer trimestre del 2013 ens trobem amb que el Vinalopó ja segueix encapçalant de forma dramàtica tots els índexs de eh, desocupació del País Valencià. Concretament, té la taxa d'ocupació més baixa de tot el País Valencià, un 49,07%, pràcticament 4 punts eh, per, per davall de la, de la mitjana, que és del 52,8%, i un 34,51% d'atur, repeteix la xifra perquè és difícil de creure, 34,51% d'atur, que són 4,1 punts, millor dir 5,1 punts per damunt de la mitjana del del País Valencià i ja a, comença a allunyar-se de forma dramàtica de, la, de les mitjanes estatals, és a dir, una tassa d'atur que indica que aproximadament un poc més d'una de cada tres persones en edat de treballar i que volen fer-ho, i, i dic que, volen fer-ho perquè la taxa d'ocupació, és a dir, de població que està buscant eh, treball és molt baixa, realment no troba lloc de llocs de treball. No? Bé, això resulta un problema, evidentment seria un problema en qualsevol sentit, però en una comarca amb uns recursos naturals com, és de, és, com els que té la comarca del Vinalopó és realment dramàtic, no? perquè, clar, front d'aquesta situació de desocupació, front d'aquesta crisi que pràcticament ha fet quasi desaparèixer la indústria de transformació del marbre, resulta que no ha disminuït en absolut l'activitat d'extracció del marbre. No sols és que no ha disminuït, sinó que en termes relatius ha crescut durant aquests anys de crisi. És a dir, les indústries han tancat, les pedreres, no sols que continuen obertes les que hi havia, no sols que continuïn extraient més marbre del que es traien, sinó que a més hi ha una forta pressió per a obrir noves explotacions. I com s'explica això? Doncs s'explica d'una forma molt clara. Vull dir, allò que ja advertíem en 2009 que anava a passar, eh, i eh, vaig a... permetre'm llegir literalment el que dèiem, eh, eh, que és que eh, En l'actualitat, estava parlant 2009, no sols han aparegut competidors, referim als perills que corria aquesta pedra natural, que ofereixen un tipus de pedra, de pedra amb característiques semblants, encara que de qualitat més baixa, sinó que, a més, s'exporta pedra en brut que s'elabora en països amb costos salarials més baixos que acaben competint en condicions molt favorables amb la transformada a les fàbriques del Vinalopó. La proposta que es feia en aquell moment era un advertiment del que podia passar tenia molt a veure amb una conjuntura concreta i era que la, la conjuntura en la que la principal fàbrica de transformació de Marvel, que era Levantina, havia sigut adquirida per un consorci, un holding internacional, i el que era, ens temíem en aquell moment, ens temien els treballadors i bona part de la societat de Novelda i d'altres llocs del Baix Vinalopó, era que passara el que just, just ha passat. És a dir, que les fàbriques tancaren, la pedra se l'endueren a través del port d'Alacant o el port de València cap a Brasil, cap a la Xina, cap a Turquia, i allí aquesta pedra es processara i es transformara en lloses per a la construcció, lloses que després eren venudes en els mercats internacionals, moltes vegades inclús fent-la passar per pedra semblant a la que hi havia. És a dir, malvendre la riquesa natural d'una comarca per a que aquesta riquesa es treballa fora a costa de la misèria de la població. Amb una particularitat afegida que cal tindre en compte molt quan estem parlant d'això. Estem parlant d'una riquesa natural que no és propietat dels qui es trauen la pedra, perquè estem parlant de riquesa minera, de riquesa del subsol, i per tant estem parlant de patrimoni públic, patrimoni nacional que s'explota a través d'un règim de concessions. Per tant, és senzillament indecent que una de cada tres persones en el Baix Vinalopó no troben treball, mentre que la riquesa natural del seu subsol està explotant-se en altres països i venent-se de mala manera. Bé, nosaltres en aquell moment vam fer una proposta, la proposta va ser diguem, modificada i acceptada, i el que ens ha xocat moltíssim és que no s'ha fet absolutament res per part de l'administració valenciana per resoldre aquesta qüestió. No s'ha donat cap pas per establir una marca de qualitat, més enllà de declaracions, de papers que hi ha ahir, de propostes que circulen, que ja circulaven en l'any 2009 i que han seguit circulant, no s'ha fet absolutament res. L'única cosa que s'ha fet, o almenys que ens han dit que s'ha fet a propostes que, o a preguntes que hem fet nosaltres, són subvencions, segons sembla, un milió i mig d'euros, segons sembla, que s'han dedicat a la internacionalització, és a dir, que l'únic que ha fet en realitat internacionalització, ja sabem per als que duem així uns anys treballant en temes d'indústria dels corts, que és un eufemisme amb el qual eh, sol primar-se la deslocalització. No? I la internacionalització significa que les empreses d'ací es dediquen a rebre premis per exportar i per invertir inclús en la comercialització, pedra, en aquest cas deixa pedra en brut fora del propi País Valencià. Per tant, en definitiva, el que ha fet la Conselleria d'Indústria és ajudar als grans explotadors en brut de la pedra per a que se l'endugueren a treballar-la fora i vendre-la a partir d'ahir. Evidentment, els beneficis són més alts perquè la mà d'obra és més alta en els països que he citat, en Xina, en Brasil o en Turquia, que no al País Valencià. Clar que també s'hi posa punts suspensius. No sabem quan durarà això, perquè eh, amb les polítiques que ens imposen des de, eh, des de la Troika i que eh, aplica amb, de, amb deleritat el Partit Popular, amb aquestes reformes laborals, aquesta brutal deflació via reducció dels costos salarials, lògicament pot ser que arribi un dia en què si e, eh, rebaixem el nostre nivell de vida al nivell que tenen en Turquia o en Brasil i aleshores pues, ja en els salaris baixos puguem vendre pedra no sé a qui perquè aquest tipus de polítiques de deflació via reducció dels costos laborals només serveixen mentre hi hagi algú que no ho faça, que mantinga eh, un nivell de vida elevat i que puga comprar els que van eh, reduint els, costos, els seus costos socials i, per tant, en, van progressivament eh, reduint la seva capacitat adquisitiva. Si tots apliquen la mateixa política, al final no hi han beneficiat, sinó que el que es generalitza és la misèria, la desigualtat i la concentració de la riquesa en poques mans. Val, per tant, què és el que demanem? Reprendre l'esperit original, d'eixa proposició de llei que en els 100 dies va aprovar amb, insistís, una, una modificació que nosaltres vam acceptar ben gustosos, amb la intenció eh, que realment el Consell, millor dir que les Corts, tractaren de posar-li les piles al Consell perquè complir amb el seu treball, i per tant, què és el que demanem? Demanem, en primer lloc, que s'inicien, no es diu així en la proposició de llei, però jo ho dic, d'una punyetera vegada, ja, les accions pertinents a través d'AIDICO i de l'Observatori del, del Mercat de la Pedra Natural per establir la marca de qualitat de la pedra natural valenciana val? que s'extraga d'ací i que es manufactura ací, tal com dia la proposta modificada amb l'esmena del Partit Popular en octubre de 2009, insistís, fa pràcticament 4 anys, que en els que s'establisca l'ús de materials de construcció d'origen valencià, en general, i concretament del marbre de Vinalopó com a criteri a tenir en compte en els processos d'adjudicació d'obres públiques per part de la Generalitat, que s'impulsen plans d'ocupació i de promoció del sector productiu del marbre en els municipis de la comarca a càrrec dels pressupostos de la Generalitat en col·laboració amb l'Estat i els propis municipis, sobretot dirigits a joves emprenedors i a la readmissió en els seus llocs de treball dels acomiadats en els últims anys en el sector del marbre, que són moltíssims. En quart lloc, que s'elabore i s'implementa en col·laboració i diàleg amb els municipis un pla integral de restauració ambiental en tota la comarca, que incloga una sèrie de mesures i actuacions específiques en el Coto i l'Alguenya, ara faré un incís i parlaré d'això que vol dir, i per supost també que les Corts Valencianes s'adrecen al govern d'Espanya i a la Comissió Europea per a demanar que s'establisquen quotes i instruments arancelaris que limiten l'exportació del mar ben brut, com ja succeeix en altres activitats econòmiques. Bé, esta última qüestió no crec que s'hagi de comentar molt, eh? és a dir, si només protegís el que determinats països amb poder eh, demanen, però el que, altres no. I sobretot sí que voldria cridar l'atenció de l'última qüestió, i és que l'extracció del marbre està generant problemes ambientals greus en determinats municipis, sobretot al, tots aquells que es mouen al voltant de l'Alguenya. Problemes ambientals de dos tipus. Un, que no es complixen, les empreses no complixen, la qual cosa maximitzen beneficis a través de eh, la no inversió en les prescripcions que obliguen a la restauració de les zones d'extracció, això passa en general en tot el sector d'extracció d'àrids en, en, en el País Valencià, però en el cas de la pedra natural eh, específicament això no es produeix i estem parlant de que estan eh, lògicament explotant-se i eh, fent-se malbé muntanyes senceres, però a més d'això hi ha un altre efecte afegit i és que eh, es genera una contaminació atmosfèrica molt intensa per la pols que genera el, el marbre. Eh? Una de atmosfèrica molt intensa que té efectes encara indeterminats sobre la salut de les zones del voltany i que, i que està afectant a nuclis de població específics de forma molt clara, com és concretament el cot i l'alguenya. L'alguenya amb una particularitat, i és que dona la casualitat de que eh, les, les extraccions que afecten aquesta localitat no estan situades en el seu terme municipal, són d'un altre municipi, però són ells els que es mengen tota la pols del marbre generant, insistís, problemes greus de contaminació ambiental. Per tant, un programa d'actuació global que jo crec que és molt fàcil d'aprovar, almenys el que fa per la seva part de les disposicions, perquè en definitiva respon a problemes concrets que tenen solució i que a més la Generalitat Valenciana ja en algun moment s'ha compromès a dur endavant. Les Corts han aprobado y, por tanto, crec que el que faríem senzillament es pegar un de d'orelles a la Consellería per que fera el que en el segundo día li van que fera y que no ha en estos quatre. Señor Toledo, tiene uso la palabra por un tiempo de 10 minutos. Gracias. Bueno, yo en aras a la brevedad voy a intentar sintetizar nuestra posición. Entendemos que la iniciativa de Esquerra Unida responde a diversas problemáticas que tienen un punto en común, que es eh, la tasa de, paro elevada en la comarca, eh, pero son iniciativas muy, eh, muy heterogéneas, que hablan de eh, la, generación de la marca, del plan de empleo, de medidas mm, que puedan imponer aranceles, etcétera. Entonces, dentro de estas cinco iniciativas, pues nosotros hay algunas con las que no tenemos ninguna duda en apoyar, concretamente la 1, la 3 y la 4, pero hay otras que entendemos que necesitan matices, o necesitan incluso eh, repensarse y que por tanto no podemos apoyar. Entonces ya anuncio que la posición de nuestro grupo va a ser la abstención. Eh, en el punto 2, porque entendemos que en la formulación actual eh, deja fuera muchas cosas, ¿eh? habla de eh, establecer el uso de materiales de construcción de origen valenciano y concretamente el mármol de Vinalopó como criterio para tener en cuenta los procesos de adjudicación de obras públicas. Entendemos que si, si el objetivo parece muy loable, es que determinados materiales que se elaboran que se producen en nuestra comunidad tengan una prioridad, ese objetivo es, loable. Eh, dentro de eso está también, por ejemplo, toda la cerámica de Castellón, que va exactamente al mismo caso. ¿eh? pero eh, expresado de esa forma tan genérica, pues deja lugar a, creo que a, muchas, a muchos vacíos, como materiales de construcción. Y luego, porque además hay una cuestión adicional, y es que cuando llega el momento de la adjudicación, las posibilidades de elección ya son mucho menores que en el momento del proyecto de ejecución de la obra. que teníamos que poner énfasis también es en el, proyecto de ejecución, que cuando se saca licitación, que el proyecto ya contemple ese tipo de materiales. Si, el proyecto de ejecución no contempla piedra, eh, difícilmente después se va a adjudicar con eso. Si no contempla cerámica, difícilmente luego va a llegar a una cerámica de aquí. Por tanto, creemos que eso hay que rematizarlo y hacerlo desde luego desde la perspectiva eh, global de la comunidad valenciana. Y luego en el punto quinto, porque entendemos que eh, la preocupación yo creo que la ha explicado eh, perfectamente el señor Torro, em, pero entendemos que la formulación tal y conforme está puede ir mm, radicalmente contraria al, objetivo que pretende conseguir. es cierto que lo ideal es exportar la piedra transformada. Eso es lo deseable. ¿eh? Los puestos de trabajo de la transformación ¿eh? Eh, se quedan aquí y, por lo tanto, entendemos que ese es el objetivo que se debe de perseguir siempre. Pero lo menos cierto es que en estos momentos, si se está exportando la piedra a determinados mercados que, que no la comprarían transformada, es también por una cuestión de necesidad y esperamos que coyuntural, y eso es lo que tendríamos que, tomar medidas para que, para que así fuese. decir, de alguna forma, eh, el que eh, se exporte esa piedra sin transformar, si eh, se le pone impedimento a esa exportación, pues no necesariamente no va a favor de que se exporte transformada. Nosotros entendemos que, al contrario, posiblemente si, si estas medidas hubieran estado hace tres años tomadas, pues en este momento los índices de paro en la comarca serían mucho más elevados porque ni se habría exportado toda la que nos ha exportado transformada, ni posiblemente esa sin transformar. Con lo cual, el objetivo, que es muy loable, entendemos que esta medida puede ir justamente en sentido contrario. Y, por tanto, lo que entendemos es que hace falta replantear esa cuestión. Efectivamente, enfoca un problema grave, ¿eh? un problema que hay que eh, ver cómo desde, desde lo público eh, se pueda acometer, cómo se pueden tomar acciones para que eh, la exportación eh, se produzca de productos transformados y cómo se puede ir hacia mercados que esos productos los, valoran y los requieren, que los hay. Hay mercados en, en, otros países donde se importan ya transformado. Por lo tanto, entendemos que es más una acción positiva que una acción punitiva ¿eh? y más en, esta, en este momento en el que el sector está tan, eh, en una situación tan crítica por los puestos de trabajo destruidos. Entonces, en resumen, nosotros eh, nuestra posición va a ser de abstención y lo que sí que nos brindamos es que Reunida volver a, a retomar este tema con un ámbito mucho más, mucho más concreto y que, en el que podamos hacer unas propuestas que seguro podríamos coincidir en esa, en esa solución. Mm, gracias. Muchas gracias, señor Toledo. Tiene un palabra. Señora Parra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Torro, como usted ve, ha fet alusión, esta es eh, una proposición o de ley que nos nova, que ustedes van a presentar el 20 de octubre del 2009. Per Jo he de dir que mm, no sé si és que presenten perquè ho tenen en l'ordenador i tornen a donar-li a la tecla, afegixen alguna coseta, o perquè volen desconèixer que a partir d'eixa comissió van haver sendes resolucions que es van posar en marxa sobre el que així s'havia acordat en esta mateixa comissió en el 2009. I li torna a dir, és que no sé si és que no se'n recorda o és que el eh, que a, a vostès les importa és presentar moltes mocions repetidament en el contingut i, i a lo millor el que les importa és el número, no la qualitat i la quantitat de les mesures que així es posen en marxa. I li ho dic perquè precisament com el 20 d'octubre es va aprovar una moció, una proposta no de llei de vostè així, han hagut la resolució 239 barra 7 i 241 barra 7 també, que eh, es va posar en marxa el que sí s'havia disposat. Sobre l'establiment d'una denominació d'origen de pedra natural i sobre l'impuls del marbre i pedra natural de procedència valenciana. Vaig a dir-li quines són les mesures que s'han portat a terme i què és el que està fent la Generalitat Valenciana. Evidentment, les dades que vostè ha donat són reals. S'ha experimentat una baixa del que és l'exportació de eh, la transformació de mabre o pedres natural per una senzilla raó. Des de eh, fa anys que estem experimentant un descens de la demanda en el sector de la construcció nacional i el marbre i la pedra va dirigit a la construcció. Si les tasses de la construcció de l'obra redueixen, evidentment, no tan sols la de marbre, sinó totes les indústries col·laterals que estan implicades en la construcció, que crec que són moltíssimes. Evidentment, té raó, ha anat cap darrere. Però sí que li puc dir que eh, conscient de la situació de crisi, que no és única d'esta comarca, sinó que crec que és generalitzada, no tan sols en la comunitat valenciana, sinó a més en Espanya i a nivell internacional, dir que eh, des del 2007, des del 2007 per part d'esta Generalitat s'han posat en marxa 99 projectes on s'han injectat 4,12 mm, eh, milions d'euros per a eh, inversions en aquesta part d'empreses, de les quals, si vol, li les desglose. 58, 58 ajudes per import d'un milió eh, 113 milions, eh, 1 milió com a 13 milions en projectes d'ahir més D més I. I les pude glosar 33 de les 58, 33 per un import de 650 en I més D. En contratació de personals 110.400. En creacions d'empreses de base tecnològica una ajuda de 126.000. Ajudes a entitats. Eh, perquè vull recalcar-li que s'ha avançat molt des de que vostès van presentar en el 2009 eh, el tema 41 ayudas de 2,99 millones Per aquí, para Mármol de Alicante, Asociación de la Comunidad Valenciana, para la agrupación de marca Mármol Innovación, ayudes para el Instituto Tecnológico de la Construcción, ADICO, de anau ayudes y todo eso a el sector productivo del MABRE, tal y como considerem que se de hacer. des de la Generalitat tal i com va demanar tots els grups polítics en el 2009 i tal com està fent-se ara. Podria dir-li molts més programes, però vull eh, ja mm, desglossar els seus punts. Eh, vostè eh, diu que eh, s'utilitza l'ús del material com un criteri d'adjudicació de les obres de, de la Generalitat i, i, i inclús que foren també de, dels municipis. Doncs pues mire, les he de dir que eh, no soles eh, pot donar-se el cas que ha apuntat el grup socialista de que les obres no es contemplen aquest tipus de material, sinó que és que eh, no seria eh, acorde a la llei exigir o donar punts perquè siga de la comunitat valenciana o perquè s'utilitzen alguns tipus de material. Ara bé, si en base a una, a una potenciació de la innovació, de, de lo que són les, quali, les qualitats tècniques d'una pedra en concreta, eh, eh, sí que es vol que aquesta obra eh, es puga posar a terme, seria qüestió distinta. Però el que vostè demana que és que s'adjudique mm, un criteri preferencial sobre el que s'utilitza mármol de Vinalopó per a la licitació i adjudicació, simplement dir-li que és que la llei això ni ho contempla, el que faria era distorsionar la competència i n'hi ha jurisprudència eh, al respecte. Si són materials que propugnen la eficàcia energètica, la durabilitat, etc., sí que podrien exigir-se, però no per per, ni es pot exigir que s'utilitzi marbre, ni pedra natural, ni d'on ha de ser aquest marbre. De, després, els plans d'empleo, pues, evidentment també rese, ressenyar, ressenyar que s'han donat des del 2009 moltíssims subvencions mitjançant el CERVEF, precisament que han anat dirigides al pacte territorial del Minalopó. En concret, més de 2 milions 98.800 euros. I això ha servit per a tallers de recuperació d'oficis tradicionals, tallers d'autoempleu i de gestió empresarial, orientació en búsqueda d'ocupació, eh, formació de nous perfils professionals, ajuda i incentius als treballadors. Això vostè també ho desconeix, o si no ho desconeix, des de luego, així no ho ha dit. Estem treballant també eh, en el que s'ha dit per la recuperació del sector, que li torne a recordar que és com a conseqüència de la reducció en el número d'obres i, le, i la, el, en la crisi que ha entrat en la construcció, però també vull destacar l'últim punt que vostè fa al·lusió, que existe al Govern d'Espanya i a la Comissió Europea per establir quotes arancelàries per a l'exportació del marbre en brut i se xisca que eh, eh, s'elabora així. Mire, he de dir que no m'agradaria més que poder donar-li la raó perquè jo també vinc d'una comarca d'un sector tradicional valencià com és el joguet. Res m'agradaria a mi que es posaren arancels als joguets que venen d'altres països. I segurament molt m'agradaria que compliren les mesures de seguretat que s'exigen als nostres fabricants. pues, eh, he de dir-li que eh, eixa, mm, eixa proposta proteccionista que vostè reclama eh, no és possible ni és legal. Molt m'agradaria a mi poder dir als meus industrials no se'n vagin a fabricar nines o joguets a Xina i fabriquen-lo així, però evidentment no podem obligar a ningú perquè vivim en un món globalitzat, internacionalitzat i busquen preus. També li he de dir que estan tornant molts joguets a la meva comarca i esperem que eh, continue la, el tema del marbre i la pedra artificials buscant alternatives com és la qualitat, com és eh, la, la innovació, com és la internacionalització i com és la comercialització, que des de luego estem apostant per impulsar i promoure a través de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Parra. Tiene usted palabra para el turno de réplica por un tiempo de cinco minutos el señor Torro. Bé, la per on <clears throat> agafem això. Com sempre, resposta al Partit Socialista. A veure, l'expressió l'objectiu lloable de l'utilització utilització dels materials mm, és que no diu res. És un criteri a tindre en compte. L'altra vegada ja vam tindre aquesta discussió. Eh? I així, quan parla de, del mar de Vinalpó és perquè ve a compte del mar de, de Quan es parla d'ús de materials d'origen valencià no està referint-se només al marbre del Vilalbó, sinó a tots els materials d'origen valencià. I l'altra vegada ja es va adoptar, perquè en aquell moment el Partit Popular va, va ser més sensible del que ho és ara a aquesta qüestió i va tra tratar de fer algo que, que és el més fàcil del món, que és aprovar una cosa que ells saben que després no va a ningun lloc, perquè després no van a complir-la, però almenys queden bé, però bueno, ara ja és que ni tan sols això, i senzillament es dia que s'impulsara la seva utilització en projectes d'edificis en els que es consideren tècnicament adequats. Qualsevol matisació haver sigut procedent i qualsevol matisació haver sigut acceptada pel que està proposant això, perquè entenem que l'important és donar signes de lo que està passant. I el que respecta a l'últim, el de l'arancel, eh, ahir contesta els dos en el, en el seu conjunt, a veure, senzillament és que és absurd el que, és, el que està, el que està plantejant-se. A veure, no estem parlant de joguets, estem parlant d'un producte que, és, que està a Àsia, que no està en ningú lloc més del món, perquè és una pedra que es produeix en un lloc determinat. I aquesta pedra té un mercat, i el mercat d'aquesta pedra no és la pedra, perquè la pedra en si, doncs, llevat que algú vulgui tindre un bloc de, de, de, de granit o de, de marbre enmig del terri de casa, això no ho té ningú. El que, la, lo que es ven realment no és la pedra, sinó les lloses que es fan en aquesta pedra. I el problema és que les lloses que van néixer a pedra, que hasta ara, no, hasta fa 4 anys o 5 anys es feien a ara es fan en Xina, en Turquia o en Brasil. Per tant, el mercat existies. El mercat existies. I el problema és aconseguir que la pedra es faci així. I el que es demana si no és res il·legal, perquè el que, el, qui regula legalment això és la Unió Europea i és el govern espanyol i el que es demana si és que les Corts s'adrecen a aquestes instàncies per a faig facin això. Per tant, senyora Parra, no té raó en això que està dient. Val? I després, lo de les resolucions, si ningú té ganes de dur així res per res, primer, n'hi ha dues resolucions que és la mateixa. La 249 barra 7, la 239 barra 7, la 241 barra 7 es van discutir el mateix dia en la mateixa comissió. Una de compromís i una d'Esquerra Unida i la part resolutiva dient exactament el mateix. Per tant, no n'hi ha dues resolucions, és una. El que passa que com formalment es va presentar per dos, les dues es en el mateix text per el Partit Popular, que en realitat és qui va aprovar això. Val? Per tant, són vostès que estan contradient-se ara en allò que van dir en el seu moment. Són dues resolucions. I des d'aquestes resolucions, de la part més important d'aquesta resolució, que és treballar per a crear una marca per a la pedra natural, no s'ha fet res. Señor, yo le, perdone, pero... Señor, le, ruego... Eh. que la vehemencia de sus palabras eh. vaya corregida con el tono de voz Per què? Eh, jo estic, estic faltant algú al respecte, el senyor president? De... Se, señor Torro. ¿Estic faltant algú al respecte, senyor president? No le està faltant a nadie si al respecte. No estic faltant ningú al respecte. Però en ocasiones... Puc esperar-me en la vehemència, crec jo, que hi ha llibertat d'expressió, puc esperar-me en la vehemència senyor, que jo crec oportuna. Senyor Torro, senyor Torro, si I me com, lo... com que no puc faltar-li ningú al respecte, Torro, ni me... pense faltar-li ningú al respecte, la meva vehemència compensa les ganes de faltar-li el respecte que pugui tindre avui. Per tant, demana al senyor president que siga tolerant en aquesta qüestió. Señor Torro, le aseguro que esta presidencia será todo lo tolerante de lo que sea capaz, pero faltar al respeto se falta en el contenido y en las formas, y no concretamente a una persona, sino a una Cámara, y en este caso a esta comisión. Le ruego, por favor, que modere el tono de su voz a la hora de sus expresiones. Puede continuar, señor Torro. impresentable, señor Presidente, el que está usted. Está coartando la libertad de expresión expresión he res, res absolutamente ofensivo para ninguno. Senzillament estic dient una veritat com una catedral de gran. I és que des del 2009 que s'aprova això, la Conselleria d'Indústria i la d'Economia després no han menjat ni el dit xicotet de la seva mà esquerra per a traure endavant el tema de la pedra natural, el tema de la marca de la pedra. Ni tan sols això, hi havia més coses de les que s'havia compromès, però ni tan sols això. I jo pregunto, després de quasi 4 anys, és tan greu vindre així a dur pràcticament el mateix que es va aprovar en aquell moment per a què el partit que sustenta el Consell, que és el que va aprovar en aquell moment aquesta resolució, se'n recorda del seu compromís i li faig a present al Consell i se compromís? Tan greu és això? De veres que van a votar vostès en contra d'això? A mi, senzillament, això em sembla molt, molt, molt impresentable i molt menys encara defendible. Muchas gracias por su intervención, señor Torro. Tiene usada palabra la señora Parra, con tiempo de cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Torro, anem a votar en contra. I anem a votar en contra, i li ho torno a dir, perquè esta proposta no de llei mm, no, no té per on agarrar. Primera, perquè vostè desconeix l'esforç de la Generalitat per apoyar un sector importantíssim de la província d'Alacant, com és la pedra natural i el mabre, eh, l'esforç que ha fet i que les dades li l'ha donat i li l'ha donat extractar perquè podia haver continuat 10 minuts més dient totes les mesures d'ajudes i de subvencions a projectes d'impuls d'esta activitat. Però mire, vaig a centrar-me en el que vostè diu. Eh, el tema de qualitat, eh, que diu marca, la marca de qualitat que vostè ha dit, no correspon a la Generalitat, sinó que sabem que deu de ser donar, com a molt, nosaltres donar l'impuls a aquestes iniciatives des parts implicades. Eh? El tema de l'adjudicació dels criteris de l'obra ja li ho ha dit. No podem exigir que porten mabre o pedra natural i en el cas de que porten mabre o pedra natural no poden dir d'on tenen que anar a comprar-los. Per favor, anem a ser serios. Anem a ser serios les quotes d'aracels. aras, <coughs> de eh, eh, eh, mire, diga el que diga, més que mos, ens han manejat els meus fabricants per a posar en Europa aracels a joguers, de fora, és il·legal perquè n'hi ha un, un mercat globalitzat i vostè no pot en Europa posar a l'arcels, perquè això es fan en altres països, països proteccionistes que des de luego en la Unió Europea no es permet, no es permet. I vaig a dir-li una cosa, anem a votar-li que no. I vaig a dir-li per què. Perquè la seva proposta, la seva proposta, ni siquiera la recolza l'associació de màrmol, del mármol d'Alicante. Així tinc la resposta. Sap què diu? Que no ha sido consensuada la seua ni debatida con carácter previo a la presentación ante esta. Vostè no s'ha sentat en ells. I sap què li diuen? Li diuen més que si bien con algunos de los apartados pueden estar de acuerdo, eh, obviamente, si yo usé que ufá de buena fe, pero ufa en un profundo desconocimiento de lo que es. Y no le digo yo, le digo en así le Juan Antonio Santos Sánchez, presidente, dejen hablar, Dejen hablar, Le, di, le así, si bien con alguno de los apartados de la propuesta de resolución podíamos estar de acuerdo, esta conformidad no se extiende al contenido íntegro, pues la propuesta en su totalidad evidencia un profundo desconocimiento de la realidad del sector y de la legislación vigente. No en mí, porque el que le diu es el representante de la Asociación Malmol de Alicante. Y no están está dispuesta a eh, los políticos que eh, reunirse en esta asociación estarán dispuestos? Sá que li vull per dir que lo de la marca Sap per què no les parts implicades no s'han tirat davant? Senzillament perquè ni totes les canteres elaboren el marbre o la pedra que es trauen, ni tots els fabricants disponen eh, de, de canteres. Per lo tant, què vull dir-li? Que el que així s'elabora en la comunitat valenciana en concret, en esta comarca de la província de de importa també moltes pedres d'altres regions espanyoles o de fora i les elaboren. Eh? Perquè en la comunitat no tenim tot tipus de pedra. En les canteres d'aquesta regió no n'hi ha tot tipus de pedra que sí que transformen i elaboren en les seues fàbriques de transformació. I també vull dir, i li torno a reiterar, que no totes les fabricants tenen canteres pròpies. Per això li ha de dir que eh, el tema de la marca de qualitat és molt difícil que es posen d'acord perquè eh, n'hi ha mabres com són els de Macael i Tranco, però així el que n'hi ha ni siquiera són mabres, són, pe, són com es diu així, eh, calizas marmòries. Tot això dificulta, dificulta lo que es la, donar una qualitat, una qualitat en la marca. I si per últim dir-li que sí que ens sorprèn que així diga el grup socialista el que ha dit perquè eh, la Unió Europea es posen d'acord en la mateixa proposta que vostè intenten limitar l'exportació de mabre en brut per a protegir el sector. Evidentment, 95 empreses són exportadores... Sí, 95 empreses són exportadores d'esta matèria prima i des de luego nosaltres no estem per la llavor eh, damunt de que estan exportant, estan fent un esport, de posar-li dificultats a aquesta exportació. I mire com en donen la raó, el grup socialista ha anat a estar a la Unió Europea. Per tant, Mota molta en lo que li ha dit que defienden des normatives de la Unión Europea que Muchas aranceles. Muchas, gracias. Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor del punto? ¿Abstenciones? ¿En contra? Señor Torro, le le tengo que comentar que ha habido una pequeña discrepancia entre su señoría y la presidencia de esta comisión en el tono. Espero que no se lo haya tomado mal, pero era intentar mantener el, orden en, la comisión. ¿Mm? Eh, muchas gracias y si no hay más, se suspende la sesión.